El mismo día que llegamos aquí, ya queríamos salir, bueno, nos salimos porque nos dejaba ya, porque llegamos mientras fuimos a poli, eso ya por la tarde, ya tarde. Al otro día por la mañana nos levantamos y andando por aquí, por el camino viejo, andando hasta allí, hasta... Bueno, bueno, y te dije que había cuatro delante de nosotros. ¿Hasta dónde fueron? A a, a, a, Y había cuatro delante de nosotros cuatro ya mayores, más otro, uno, uno más pequeño, otro más alto. Nosotros éramos los cuatro casi dos de la misma estatura. <laughs> Y, uno de ellos no tenía una camisa azul, no, traía, yo tenía dos. Y le cambiamos la camisa, y íbamos los cuatro con pantalón de pana y camisa azul. <laughs> Luis, al entrar, cuando íbamos para afuera, venían los otros y le dije, ¿qué han dicho? y de que vengamos otro día que ahora está completa la, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a nosotros, a ver. Llegamos <laughs> allí los cuatro, buenas, buenas. Sé que hay eh, eh, el gallego, un gallego que acercarse mirándonos. Ya. Esto, vaya cuatro que han llegado. ¿Qué quería usted? Ustedes, <laughs> nosotros a ver si había trabajo. que Se casi un poco y dice, ¿cuándo quiere usted trabajar? Pues, ahora se quiere usted. No, <laughs> no pero ahora no. Era, era un viernes. Y ahora ya no, el lunes. Pues lo único que usted diga que venimos a trabajar. Me cago. Nosotros, me parece que no dormimos ni, ni, el domingo ni nada más que pensando es que ya teníamos que ir a trabajar. Hombre, pues fíjate. Subiendo por la puesta de aquí arriba de cuando íbamos a Catepoli, subiendo yo traía 500 pesetas que había dado mi hermana atadas con una cuerda de aquí del cuello y las tenía metidas en una bolsita aquí. Y subiendo me, he hecho la mano aquí y no tiene la cuerda. Me cago en la madre, me de la cuenta <laughs> subiendo, me quité los pantalones y todo para abajo, y, se había quedado, se había, se había, quitado la cuerda, se había roto por lo que sea, alguna cosa, y se había quedado aquí, me cago, las 500 pesetas, que lo que teníamos para los cuatro. Eso, que los otros estaban, ya, si fíjate si las perdemos la que día, pues fíjate, pues todo eso. Y entonces ya al otro día, pues, bueno, el lunes ya empezamos a trabajar meca Allí me mandan a uno con uno, otro con otro, otro con otro. A mí me mandó con uno que en el gato, un gallego, ahí de Trichelpe, para hacer hormigón. Y a otro Paco le mandaron con otro, a otro jalito con uno, con uno que picaba, una máquina que picaba las piedras, echaba las piedras y las picaba. Meca, a mí me manda con el gato y dice, vamos a hacer una masa. Decimos, una masa en un momento, nada. Y la echó allí en un carretillo, llevamos el carretillo allá unos, a unos que estaban allí, unos albañiles, poniendo cantera, que era cantero, no era albañiles, era de eso canterías, estaba allí un muro. Le llevamos la masa y le dice uno, rubios rubio con un bigote, un gallego, dice, ahora ya tenemos masa para toda la mañana, ¿eh? con el, Dice, vamos a echar. <laughs> El gallego hablaba, pues, no, muy cerrado el gallego le echamos una de, un bote de agua, yo, un, un, par de canteros de agua y dos cestos de, de almendrilla, de gravilla de esa, pero gordita. Y decía, de esa la que remova, que diera la vuelta, y eh, al Alba estaba allí. Muchacho, pero que a mí me han mandado, tú no tengas miedo, te y yo soy aquí el que respondo tú. Yo dije, ¿esto cómo se puede hacer así? Enseñaba ya al pueblo de, bueno, Ah, y, toda la gente que pasaba por allí paseando, digo, estos serán los patrones igual que <laughs> desde a nosotros. Y a Gelito le pusieron a ese, le pusieron a echar piedras a la, a la una y cogió las piedras y pumba, y pumba, y el otro con una pala quitándolo. Y de que le vio, dice, para, para un poco, cambia, toma tú la pala y quita todo, que yo echaré las piedras. Echaba una piedra ahora, otra piedra luego, y así, y, el otro pues le puso un dice, no, no, esto no, yo echaré y tú quita la, porque si no me vas a reventar, mira <laughs> Eso aprendimos, aprendimos pronto, ¿eh? porque luego ya a, las semanas, bueno, a los tres días ya sabíamos nosotros bien lo que lo teníamos que hacer, que no era el ABC, era pues, cuenta de, no era de, de Estado ni nada de eso. Hombre, luego ya si tú querías crear un de Estado, ganabas más, pero ya era por tu responsabilidad. Si estaríamos, eso, pues, o sea, eh, esto que eso como si, como te lo estoy diciendo, íbamos, íbamos por la, a, trabajar en el mes de agosto que era, y estaba la, la, semana grande, y estaban tirando todas las toda, había corridas de todo y tiraban. Nosotros estuvimos allí, a las 5 de la tarde por ahí, pumba. Y yo decía, aquí todos los días, hay fiestas, todos los años, nosotros de año a año que tiraban cohetes, de años de la feria de agosto hasta la feria de agosto, no sé aquí todos los días, hay fiesta, todos los días cohetes aquí. Y no nos dábamos cuenta, pasábamos por allí y no nos dábamos cuenta que estaban apagados todos allí. Fíjate lo que era. Y la, y la más, por eso, el primer, la primera el primer día que fuimos nosotros a, eso, como te diría, que fuimos ya un poco tarde, y no nos dieron, no sé si, nos veíamos en la más, en como íbamos nada más que mirando hasta abajo, pero se hizo más tarde, y ya más tarde se veían luces, y decíamos nosotros, pues esos serán chozos. En la mar, como había pues entonces sería las luces de los barcos. Porque ellos eran un chozo. No nos damos cuenta de que era el agua. ya te si lo, lo que es la, ignorancia y eso. Pues bueno, pues hasta que ya no, fuimos ahí, fuimos a la luna a trabajar y nos dimos cuenta, pues yo que laguna hay aquí, una laguna. Date cuenta que laguna la que nos salíamos nosotros ni lo que era la mariposa date cuenta si hay agua aquí, madre el agua que hay. Y estábamos rompiendo el muro y era eh, eh, de la casualidad de que había un sol como hoy, o un sol sol la hostia. Y nos tienen un traje de agua para para, irnos a hacer el cemento. Yo me mandaron con la que, pero al, al lado del muro estaba dentro un traje de agua para eso. Y que pues está pues, con los rasos que está esto, venga. Pum, pegaba la ola, uh, venía, me cago la madre de Dios que te ponía de agua hirviendo y era la... la la hasta que no te diste cuenta. Pues de lo que es ahora, ¿eh? Y, y, y decíamos otros, pero date cuenta de lo que es. Pues fíjate, ayer estuve viendo, donde, yo, donde estuvimos todos trabajando, que allí estaba yo metido hasta 8 metros debajo de... Porque hacíamos unos muros de cemento y nos metíamos dentro y sacábamos la arena con un caldero y aquello se iba bajando abajo. Y ahí el muro que tiene hasta 6 metros y 7 metros para abajo de Honduras, y luego el muro encima, ¿eh? Y luego se llenaba, tenían cuatro, cuatro pozos cada uno. Y luego se llenaba de arena, y se cuando ya se terminaba, quedaba, bueno, quedaba, quedaba, de iba uno con una firme roca, decíamos roca, roca, cuando ya tenía eso, pues dabas una piedra y decían, pues la roca. Bueno, pues vale ya. Y luego se llenaba de, ahí aprovechaban, tenía que echar de mento y piedra Ahí iban cestos, iban sacos, iba todo lo, todo, todo, lo que, todo se recogía para allí de ahora, tablas, madera, todo allí adentro. Y luego pues, que había, había un vigilante, había uno más que vigilaba, uno que vigilaba al vigilante. Date cuenta, que bien eh, porque entonces tenían preparado un cacharro de cemento, una hormigonera de cemento, lo echaba, venía al vigilante, lo miraba, está bien, está. Se una piedra y luego otro lado abajo era todo pero si tú date cuenta lo que es y ahora y siempre así, siempre. Había un vigilante para vigilar, vigilante. Eh, que viene, ya, ya Lo tenían todo preparado, ¿eh? Bueno, lo teníamos porque todo preparado allí. Cuando iba a creer, pum, pum, el, eso de cemento, cogía unas piedras, echaba las piedras, venía el otro, bien, bien. ojalá, pues, andando. Cuando se iba, otra vez a lo mismo. Y tira milla. Y así es. Ahí estuve yo siete meses. Paco y eso tuvieron igual menos, porque Paco luego se fue a... No sé si ganaban un poco más y se fueron a, a Corriti, a la cantera de Corriti, allá a Trincherpe. Y ahí estuve yo trabajando un día, que fui también, ya no sé por lo que pero fui allí y digo, esto no, esto va. Por, ganar una peseta más, te pegabas una paliza con esos con esos vascos que, te, mandaban, porque ellos no trabajaban, pero a ti te ponía ¿No comprendes? Digo, no, esto no ganábamos 230 pesetas a la semana. 213. Y ahorrábamos dinero. Nosotros ahorrábamos, claro, porque todos los días ganaba. allí si cobraba un día 8 pesetas o 7 pesetas, igual te tirabas 15 días sin ganar. Claro que era lo jodido. Pues aquí por lo menos todos los días. Pues ya lo pues hacer. Si ganábamos al mes 900 pesetas, no sé si llegaría a 900 pesetas al mes. y ahorrábamos dinero. Nosotros.